beet fayyaartani nagaa fayyaartani nagaartani fayyumaami nagaa nooraa nagaa nooraay fayyada naguma nagaa noora noorre sheeka noora addisee fayyada nagaa fayyuma jajjabaachaa jirtaa darajee maaloo jechaa jirta dubartii ulfaaf eh, killeen bareedannaan killee qopheessaf hin jira kanaan dura nyaanni qophaa dubartii ulfaaf eh, barbaachisaadha jennee waliin mari'anneerra har'a immoo dubartii ulfaaf haalli qophaan itti qophaa'u waliin hojjennee ilaalla. Killee kana hojjechuudhaaf wantootaan eh, nu barbaachisu qopheessineerra. Darajii nyaata qophaa qopheessuuf bine isaa argattanii hin bittan moo hin horsiistan? Qillee kana indaaqqoon horsiisa tanaan manumaa hin qabaa horsiisatan jira. Nyaata qophaa qopheessuudhaaf wantoota nu barbaachisan qopheessuu keessaniif galatooma. Addisee dubartiin ulfi takka nyaata hanqaaquu nyaachuun dandeechi? Eeyyee ni dandeessi. Anqulaala bilchaata. Dubartiin ulfi takka anqulaala bilchaataa qofa maaliif nyaatti? Anqulaala dheedhii yoo nyaanne garaa nama dhukkubsuu danda'a. Garteechuma namatti fiduu danda'a. Qaama nama hoosuu danda'a. Kanaafuu bilcheessinee nyaachuu qabna. Dubartiin ulfi takka torbaatti hanqaaquu meeqa nyaachuu qabdi? Dubartii ulfita akka hanqaaquu torbaatti sadii hanga afurii nyaachuu qabdi. Uphaa qulqullina qabu akkamitti adda baasa? Inqulaalli kun qulqulluu ta'uusaa kan hin beeknu cabaa ta'uu dhiisuusaa kan hin hajaa'uune ta'uusaa akkasumas bakka calariitti ol qabnee ilaallee qulqulluu ta'uusaa. Puphaan dubartii ulfaaf faayidaa maal qaba? Eh, Puuphaan nyaata madaalamaa baay'ee waan of keessaa qabuuf haadhaafis eh, eh, daa'imaafis faayidaa guddaa qaba. Puuphaan kun vitaaminii, pirootinii waan of keessaa qabuuf daa'ima saniif haadha saniif faayidaa guddaa qaba. Inni biraas dubartiin ulfi tokko yoo hanqaaquu nyaatte daa'ima saniif sammuu daa'immanii saniif gaariidha. dubartii bulfaaf haalli buuphaan itti qophaa'u meentu agarsiisa. Ee gaariidha. Dubartii ulfaaf haalli buuphaan itti qophaa'u gosa baay'ee jira. Amma kanas isinitti agarsiisu inqulaala affeellamaadha. Daqiiqaa kudhanii hanga kudha shanii affeellee erga baasnee qabbaneessinee irraa quncifnee saanaa qulqulluu irra goona. Achiin booda nyaata dabalaa taasisa dabalannee nyaanna. inqulaalli itti isin isinitti agarsiisa